hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है सी लैंग्वेज में क्या सीखने वाले हैं मल्टीपल कंडीशंस लगाना मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाएंगे और किस सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाएंगे जैसे ये मैंने ओपन किया है Turbo ID sorry code blocks अगर आप टर्बो आईडी पर भी लगाना चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं चलिए एक बार टर्बो आईडी ही ओपन कर लेता हूं ठीक है टर्बो आईडी पर ही आपको लगा करके ये दिखा देता हूं क्योंकि सवाल यही होता है कि सर हम लोग टर्बो आईडी यूज करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत होती है आप समझाते हैं कोड ब्लॉक्स के ऊपर तो बाहर से डिमांड यही आती है कि आप टर्बो आईडी ना यूज करें तो इसी वजह से मैं टर्बो आईडी नहीं यूज करता था अब देखिए यहां पर मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूं और यहां पर मैं आपको कोडिंग करके बताऊंगा तो सबसे पहले यहां पर हैश इंक्लूड stdio.h यानी हेडर फाइल मैं लिख लेता हूं एक हेडर फाइल आप ponio.h भी लिख सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं इसको छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है कोई एरर नहीं आने वाली है यहां पे बना लीजिए मेन फंक्शन ठीक है तो यहां पे मैं इंट मेन टाइप का फंक्शन बना रहा हूं ध्यान रखिएगा इंट अगर लिखा तो रिटर्न करवाना होता है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो लास्ट में आपको रिटर्न जीरो देना रहता है नहीं तो आप सिर्फ मेन दे सकते हैं इसके जगह इंट मेन ना दे करके केवल मेन दे दीजिए या वॉइड मेन दे दीजिए ठीक है वॉइड यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ठीक है मेन लिख दिया हमने एंटर किया नीचे आए यहां पर दो वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का तो एक बना लिया एक्स एक बना लिया वाई तो दो वेरिएबल बन गई हमारे टर्मिनेट कर दिया इसको क्लियर अब इसके बाद क्या करते हैं यहां पे लूप लगा लेते हैं तो ये फॉर लूप लगाया हमने पहले एक्स में इनिशियलाइज किया वन ठीक है फिर यहां लगाते हैं कॉमा फिर y में इनिशियलाइज क्या करेंगे 5 या 10 जो भी इनिशियलाइज करना है तो जैसे मान लीजिए मैंने 5 ही इनिशियलाइज कर दिया अब ये हो गया टर्मिनेट ठीक है अब क्या करना है अब यहां वापस से आते हैं दूसरी कंडीशन देते हैं यहां पे कहेंगे x is less than equal to 5 x is less than equal to 5 फिर कॉमा लगाएंगे फिर कहेंगे y is greater than equal to 1 ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां पर अलग-अलग कंडीशंस में दे रहा हूं ठीक है तो कॉमा लगा करके ये भी मैंने दे दिया अब इसको भी टर्मिनेट कर दिया अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक ही प्रोग्राम में इंक्रीमेंट और इसके साथ साथ डिक्रीमेंट दोनों ही करवाऊंगा ठीक है तो इंक्रीमेंट भी होगा और डिक्रीमेंट भी होगा तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं x प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट हो गया क्लियर कॉमा लगाएंगे अब यहां पे क्या लिखूंगा y माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट भी हो गया इंक्रीमेंट भी किया डिक्रीमेंट भी किया लूप की बॉडी को करली ब्रैकेट से बना लेते हैं एंटर करके नीचे आते हैं यहां पर प्रिंटर क्योंकि अब हमें प्रिंट करवाने की जरूरत है तो लिखा प्रिंटर डबलटेड कोर्स में क्या देंगे x is equal to percent D क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो परसेंट डी ही लिखना पड़ेगा हमें और टैब लाइक स्पेस के लिए क्या करेंगे बैक स्लैश टी लिख देंगे टैब लाइक स्पेस देगा ये करना बैक स्लैश टी लगा दिया अब यहां पे लिखेंगे y y ध्यान दीजिएगा y is equal to percent D दोनों ही चीजें दे देंगे और फिर हम यहां लगाएंगे बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन क्यों लाइन चेंज करने के लिए फिर यहां कॉमा लगाएंगे पहले कॉमा नहीं लगाना ये बात ध्यान रखनी है फिर x और y को प्रिंट करवा देंगे इसको बंद करेंगे यानी x कॉमा y प्रिंट कराएंगे ये ध्यान रखिएगा कॉमा जरूर लगाइएगा और यहां से टर्मिनेट कर दीजिए टर्मिनेट कर दिया अब यहां पर इस ब्रैकेट को क्लोज किया ठीक है और इस ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहां पर एक और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे ठीक है ध्यान रखिएगा यहां पर कोई गेट एच नहीं लगाया तो जब हम इसको सेव करेंगे तो स्क्रीन हमारी पॉज नहीं होगी देखिए मैं करके दिखाता हूं डॉट सी ये हमने सेव कर दिया अब इसको अगर हम कंपाइल करवाते हैं तो ये कंपाइल तो हो जाएगा अब ये वार्निंग दे रहा है है तो यहां पर लगा दिया वाइड डब्ल्यू आई डी तो वाइड लगा दिया अब देखिए अब यही चीज जो है कोई दिक्कत नहीं करेगा ये कंपाइल किया सक्सेसफुली कंपाइल हो गया कंपाइल होने के बाद क्या करेंगे रन करवा देंगे तो ये रन करवाया अब यहाँ पे देखिए एक्स में one two three four five print हो रहा है फिर डिक्रीमेंट हो रहा है five four three two one समझ में आ रहा है कि नहीं आई होप की बात क्लियर हुई होगी अगर इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना है ठीक है जैसे मान लीजिए यहां पर एंटर करता हूं और इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं जैसे मान लीजिए यहां पर चेंज करते हैं जैसे ये है ना y में हमने 5 रखा है देख सकते हैं अगर हम 10 कर देते हैं यहां पे देखिएगा y में हमने क्या किया 10 कर दिया ध्यान दीजिएगा y में हमने क्या किया टेन कर दिया और यहां पर क्या लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन और equal to five X is greater than equal to ten कर दिया यहां पर भी टेन कर दिया ठीक है और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है बाकी सारी चीजें एकदम ठीक है बाकी कहीं भी आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब क्या करते हैं इसको रन करवाते हैं तो पहले तो इसको सेव करेंगे F2 प्रेस करके मैं इसको सेव कर लेता हूं यहां से लाइक like, uh, यहाँ पे आके और इसको सेव कर लेता हूँ और फिर कंट्रोल F9 से इसको यहाँ से रन करवा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर one two three four five आ रहा है फिर वन ये पुराना आउटपुट है सीएलआर एससीआर नहीं लिखा क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा जिसके चलते पुराना आउटपुट बना हुआ है यहाँ से आप देखिए यहाँ से one two three four five six seven eight nine ten आया फिर देखिए यहाँ से टेन से डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ ten nine eight seven six five four three two one यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही एक ही प्रोग्राम में करवाया हमने उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video